tilimga kelmagan so'z bor yo'limda yoronlar yurmagan iz bor dilimda tilimga kelmagan so'z bor yo'limda yoronlar yurmagan iz bor qaydadir qoshlari qalam bir qiz bor men unga aytaman sog'inchlarimni qaydadir qoshlari qalam bir qiz bor men unga aytaman sog'inchlarimni lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay la la la la la ko'nglimda shamollar to'lg'angani rost sochlari beliga chulg'angani rost qo'ynida shamollar to'lg'angani rost sochlari beliga chulg'angani rost tunlari bexosdan uyg'ongani rost aytaman sog'inchlarimni tunlari bexosdan uyg'ongani rost men unga aytaman sog'inchlarimni barcha azobga chidab yashaydi yaşaydık Menümge aytaman sog'inchlarimni O'zini bir umr aldat yaşaydım, Men unga aytaman sog'inchlarimni